Atzo jaso genuen mezu bat, non agertzen da, e, eh, jebenak prest dagoela pagatzeko, laukoma bosta, IPC-aren laukoma bosta, e, eh, urrengo batean. Baina e, eh, ez dugu onartzen, bertan ez duelako, e, ez delako sartzen, ajelenatik kanpo dauden enpresak eta ez delako gure nahi guztiak azetzen. E, ez da 6,6a eskatzen duguna, gehi bajak eta asuntos propioseko egun horiek. Eta batez ere, pues, kanpoan luzen ditugulako eh, gure kideak diren beste enpresako langileak. Garbite, garbiketetako langileak, zein, bueno, jenenaz kanpo da den langile guztiak. Horregatik oso zerre gaude eta ez dugu utziko e, eh, alako mehatxurik ez da mm, gure grebak e, boikotatzeko intentziorik edo saiakerarik. कल्याण जाऊ असो एक तुम्हाला